Хей, hey, это Тая Вейбл. И да, я решила вернуться спустя месяц почти что, или меньше. Это все экзамены в музыкальной школе и экзамены просто в школе, и я нашла наконец-то свободную минуту, чтобы записать кавер. И как вы видите, это будет даже не гитара, а укулеле, так что <laughs> я надеюсь, вам понравится. Также всего лишь 7 дней Неделя. Осталась неделя до того <laughs> момента, когда я увижу четырех дебилов. Uh, да. Uh, и если вы тоже едете, вы можете... Вы увидите меня вот... Извините. Вот с этим. Потому что в моих планах пробиться на сцену. Или чтобы они хотя бы сыграли Heartbreak Girl. И по этому поводу я решила записать э, мэшап на Амнишку и Heartbreak Girl. Girl. Да. Uh, Drove by all the places you stay and I can't waste it. I thought about last guess I will feel the way it tasted. And even though your friends tell you to and fight, I still feel lonely even though they're how you do Say this for to hurt you Do you read the ones I wrote you About the call for finally ends It's the thing for being a friend And I'm going to circus again and again I dedicate this song to you The one who never think the truth That I can take away your heart falling down your face And your dreams you left behind, you didn't need them Like everything I wish we ever made Oh, you die straight through the daylight I'm right here when you're gonna realize That I'm your core Heartbreak girl I wish that I could wake up with amnesia things Like the way I felt to fall asleep next to you At the memories I never can escape Cause I'm not fine at all Я надеюсь, вам понравилось это видео, и если так, то почему бы не поставить палец вверх, не подписаться, извини, на канал, э, и можете оставить в комментариях э, название песни, которую вы хотели бы, чтобы я сыграла, да. А, так что спасибо вам большое. Всем удачи с экзаменами, со всем отдыхом, летом, да. Я вас люблю, пока!